L'Apps of Care, c'est un projet qu'on a lancé à Commons Police avec d'autres organisations européennes pour pouvoir faciliter, accompagner, mettre en valeur des pratiques de cuidados dans l'écosystème municipaliste. Pourquoi on veut travailler spécifiquement sur les cuidados On a constaté ici en Espagne, à Commons Police, la distance, la fosse existante entre les discours théoriques, politiques autour des cuidados, de la féminisation de la politique et d'autres, et la pratique. So Laboratories of Care is a project uh, about unveiling the way we deal with care in social organization. So we have the feeling that sometimes care is an issue that is discussed theoretically. Even if we assume that we all agree with some things, it's really difficult to embed these care practices into material transformations. From the existential angle, let's say, many of us, people who are involved in activism, in social action, in culture, feel extremely exhausted and not taken care of. And uh, we are struggling to find a way how to develop a balance between our work and our life, private space and public space, home and activities. And from the political angle, we are trying to ask ourselves how values related to feminization of life and politics, so related to reproductive work, related to care, how can they be structured in everyday work, activism and cultural actions. On considère que les cuidados font partie fondamentale, c'est stratégique, la forme dans laquelle on construit les espaces, on construit le processus politique. On veut accompagner, on veut appuyer la création des différents laboratoires qu'on a appelés en différents pays de l'Europe, en différents domaines socioprofessionnels, on voudrait faciliter l'expérimentation. Ce n'est pas le moment de penser, de réfléchir, on a déjà réfléchi, on a déjà quand même un capital intellectuel fort dans le domaine des cuidados. C'est le moment de la pratique, de l'action on veut inviter les mouvements sociaux des différents domaines, des, des, différents pays, des différentes cultures à expérimenter avec sa capacité de création, avec sa capacité d'innovation, à expérimenter les cuidados pour pouvoir après systématiser ces expériences et pouvoir les partager. On est convaincu que si dans le capital accumulé du municipalisme en Europe, on a quand même euh, pas mal avancé en termes d'idées, mais c'est le moment d'avancer sur les pratiques et sur la réalité, sur les actions. C'est le moment d'agir.